é é Danfávia, não é? Eu poderia falar com o senhor Cledorvino, por favor? O senhor Jorginho, por favor? Eu poderia falar com o senhor Natalício, por favor? Eu gostaria de enviar um convite para ele é, para participar de um evento no dia 28 de novembro. Oi, eu poderia falar com o Rubens? Denise, eu poderia falar com o senhor Marcelo Branco, por favor? Oi? Boa tarde, meu nome é Sabrina Duran, eu faço parte do coletivo CRU. Eu faço parte de um grupo de ciclistas que queria convidar o vereador Chico Macena para um evento no dia 28 de novembro. Oi, Soninha, meu nome é Sabrina Duran, é, eu faço parte de um coletivo de ciclistas, tudo bem? São Paulo Transporte. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu poderia falar com o senhor Elisário Barbosa, por favor? DPVAT Brasil, boa tarde. Oi, boa tarde. Pois não? É do Centro de Defesa das Vítimas de Trânsito? mesmo. Eu poderia falar com o senhor Lúcio Deodato, por favor? Eu estou tentando entrar em contato com o Jorge Greenspoon. Lúcio Newton? Isso. Boa tarde, meu nome é Sabrina Duran, tudo bem? A gente já ligou para várias pessoas, para o presidente da Anfávia, para o pessoal do Sindicato dos Motoristas, para a Soninha, enfim, muita gente já. Uhum. E a ideia do evento é agregar todas essas pessoas, para que todo mundo participe mesmo e que uhum. todo mundo pense junto para melhorar as coisas para todo mundo e sem criar classes e partidos e nem nada disso. Pode e, contar com a gente. Poxa, muito obrigada, viu? Oi, quem fala? Rita. Oi, Rita, boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de enviar um convite para o prefeito Gilberto Kassab. Como eu faço? Para quem? qual é endereço eu envio? Endereço? Isso. É, viaduto do Chá. Uhum. Número 15. Viaduto do Chá.